Ausartegi ez dueki, leunegi indartxueki, arau ikuste zina, inguratzen gaituen hori. Atera nahi du, asko eman nire zuari, indartxu dator. estari zure minari begira aurkitu dugu guztiok sendagaia lorpena xaretuz el karelikatuz berbuztu dugu kuraiya zu txikiak batuz iritsi da mundua argitzeko garaia bakoitzaren gati mutu gelditu den aizparen oiu gozen zure minari begira aurkitu dugu guzti opzen da gaia lorpenak xaretuz elkarelikatuz gorpuztuko dugu Zeko garaia sistemari sua antolakuntzan gure garra.